Находясь на линии огня, танк не должен быть удобной мишенью. Поэтому даже в небольшом пространстве внутреннего двора школы танкисты постоянно маневрируют, чтобы танк не был статичной мишенью. По позициям боевиков бьет самоходная артиллерийская установка. После обстрела позиций боевиков танком Т-55 были выявлены новые огневые позиции, по которым должна отработать артиллерия. В это время на правом фланге, прикрываясь пулеметным огнем с позиции, уходит экипаж первого танка, начавшего бой во дворе школы. Экипаж первого танка выполнил боевую задачу на сегодняшний день. Позиции террористов разбиты, и боевая машина не была обстреляна. пехотка продолжает разбивать позиции террористы с левого фланга. Экипаж второго танка, действовавшего в школе, получает новое задание – Танкисты получили задание зайти с правого фланга позиции боевиков в школе. Здание впереди и слева контролируются боевиками. Здание справа под контролем сирийской арабской армии. Танкисты при подходе к огневой позиции обрабатывают здание, контролируемое врагом из пулемета, а затем и выстрелом основного орудия. Самоходка под прикрытием БМП-2 отходит, выполнив свою боевую задачу. Это горит склад боеприпасов после попадания самоходки и БМП. Боевиков замечают наблюдатели и снова идет на позицию танк Т-55. Танкисты расчищают себе подход к огневому рубежу, расстреливая здание впереди, подконтрольные боевикам. Удар – отход. Танк Т-55 продолжает обстрел позиций боевиков. Танкисты снова идут вперед. Удар наносится в первый этаж. После удара отход. Т-55 выполнил свою задачу и отходит с позиции. Танковыми залпами экипаж разбил укрепление в здании спереди. Теперь боевую машину прикрывают пехотинцы. Танк идет вперед и выходит на огневую позицию для удара по зданию, находящемуся за школой. Оно связано подземным сообщением с корпусами школы. Удар, отход. Перезаряжание орудия прикрывается пулеметным огнем. Танкисты должны быть постоянно готовы к атаке со стороны боевиков, так как здесь имеется обширная сеть тоннелей и боевики могут появиться в любой момент через маскированный выход из-под земли. Мы неоднократно снимали тоннели с разветвленной сетью выходов наружу к замаскированным огневым точкам. Экипаж танка должен быть готов опередить выстрел боевика. Пехотинцы замечают движение боевиков, и танкисты снова идут вперед. Удар и отход. Боевая задача выполнена. Отход под пулеметные очереди и орудием к врагу. Нельзя давать возможность ударить спину. На сегодня работа закончена. Операция прошла успешно. Поставленные боевые задачи выполнены. Потерь в рядах сирийской арабской армии нет. Очищено несколько зданий. Расширен плацдарм для будущего наступления на позиции террористов. Андрей Филатов, Василий Павлов, Виктор Кузнецов, Марат Мусин, ANNA News, Дамаск.